ndo hizo wamebeba watu kutoka hii ni karoti sijui wapi <laughs> basi zimejificha kila mahali hmm? jamaa amechapa eh? Eh? uongo zimefika mwisho maombi haina amen hii ya sumbuti oh, Kimanjo. Kimanjo. Rizo. ndio hizo mabasi. Kiriaini. Oneni huko maombi hakuna amen. Jamaa amefika mwisho. <laughs> hii hakuna, amechapa huyu kila saa. Ni baba tu aseme haya, hii nini hii? Eh? eh, uongo saizi imefika mwisho, watu Watu wameamka. Gembe. Hii ni Meru, si ndio? Eh, Meru. Yaani, ni bahati. Twende, angalia zunguka hivi. <laughs> Angalia. Ui, haya sasa angalia, angalia. Eh, kuna mali kunaitwa kanyama. <laughs> Nichukulie hivi. Eh, eh, eh. eh, eh. Oneni. <laughs> Oneni. Olumurani. Olumurani huko kama unaenda nini? Angalia Eldoret. Yaani ndio hiyo Eldoret. Eh? eh? Maombi hakuna email. Hakuna. Kila saa. Hakuna. Upeleke maombi Baragoi. Basi. Na watu wanahangaika kutukana ma, majaa nini? Eh, eh? Peleka huko. Why? Ati maombi. Hizi maombi zenye zina amen bwana. Kuisha hii. <laughs> Kuisha wana. Kuisha. Eh? Ili kusema kuru au kwenda ah, awashughulike na kitu. Eh. Eh. Angalia. Hata inanishinda kuchukua. <laughs> Hizo ni basi dabodabu. Dabodabu hizo. Eh, huko nyuma. Angalieni huko. Angalieni huko mabasi huko. <laughs> Kuna mali kunaitwa poroko. Kipichelangat. Woi. Woi. Eh. Yeah. Alafu sasa kwa TV tuonyeshe vile watu wamejaa kwa tent huko. Na ni watu wa kubebwa. Ni baba akiitisha mkutano hakuna ati ati watu na bebo. Uh-uh. Ni tunajile watu wajiletanga kivi yake. Eh? Ndio hapo unajua ndio imetembea. Si unajua? Eh. Eh? Nasikia unalipo 1500. Kukuja tu mkutano? Yeah. Yako maombi yenyewe ina amen. Haina eh, amen. <laughs> Hii ni pure kabisa. Cha ikae. Supeleke maombi Baragoi. Eh bwana, kwenye kuna shida. Hmm? Utatuchezea karata baka reni. Ah, bure. Nitakuwekea wapi ndugu yangu? Eh,